Bueno, tot aquest tema eh, ha canviat molt al llarg dels últims anys. Eh, inicialment, eh, a l'hora de buscar feina, a tothom ens valoraven pels coneixements que teníem. A partir d'aquí tot el tema ha anat canviant i vam començar a introduir ja no només el tema de coneixements, sinó les habilitats que podíem tenir. Es va veure que amb això no hi havia prou i llavors vam començar a parlar de les actituds. No? I això és el que a dia d'avui es parla de la gestió per competències. No? El que passa és que ara estem descobrint que aquest model també és una mica limitat perquè hi ha un altre aspecte que és important, que ja no és tant el anar buscant eh, competències de forma externa, d'anar adquirint eh, habilitats, sinó que ens estem començant a mirar que l'important està més endintre, no? està en aquelles capacitats intrapersonals i interpersonals, no? és a dir, aquella capacitat de conèixer-me a mi mateix, de saber quines són les meves habilitats, de saber quins són els meus punts forts i de també saber-me relacionar amb els altres. No? I això és aquest aspecte que a dia d'avui s'està començant a valorar de forma eh, molt, molt, molt important. No? Llavors, quan jo penso en el món associatiu i en el que aporta el món associatiu a la gent que hi participa, està molt relacionat precisament amb aquest últim aspecte, no? amb el procés de, mentre jo participo, faig temes de voluntariat o eh, participo activament en una associació, en el fons el que estic fent és posant a la pràctica tota aquesta experiència de relacionar-me amb els altres i d'anar coneixent-me a mi mateix, de com reacciono davant de situacions i posar-me posar a prova. No? El que passa és que per mi, a dia d'avui, aquest és una, és una, una oportunitat molt gran de cara a les entitats i de cara als propis voluntaris i als propis membres de les associacions, no? perquè és un tema que no està prou articulat i que potser dintre del món associatiu no, no es té massa en compte, però que té un potencial i una capacitat d'oferir respostes que a dia d'avui estan buscant les empreses molt importants.